Kau mana spicy spicinya? Hi guys, Assalamualaikum. Hari ni aku nak cuba menu terbaru daripada Domino's Pizza iaitu Spicy Fling. Katanya spicy. Tapi kalau aku nak tengokkan satu persatu ni warna dia memanglah menggerunkan. Eh. Tapi rasa dia tak tahulah menggerunkan ke tak untuk aku yang tak kuat makan pedas ni pun kan. Eh. Okay, ni pizza dia. Ni aku dah cantumkan jadi satu. Ni pun aku takkan habiskan. Lalat terlalu banyak ya. So, excuse the lalat kalau dia sibuk nak interfering. Pizza yang aku beli ni ada dua jenis. Aku pakai kupon tu. Satu aku ambil spicy classified chicken yang tu New York crust. Lagi satu aku ambil spicy uh, tuna temptation yang tu aku ambil cheese burst crust. Nampak merah kan macam sama je. Ni ada dua jenis tau ni. Selain tu kita ada side dish Dia kita ada spicy fling chicken wing ya, Yang chicken wing tak ada rupa spicy Dan kita ada juga spicy fling bread stick Okey, Banyak-banyak ni takkanlah aku dapat habiskan kan Kita tengoklah berapa gigit yang aku dapat makan Aku nak rasa Tanpa membuang masa Marilah kita makan So aku akan ambil pizza ni Ini tuna temptation ni ha cheese burst crust classified chicken ini uh, New York crust kita letak ni tepi dulu kalau tak cukup boleh tambah lah. ini pun banyak atas ni bismillah aku nak rasa dia punya breadstick yang pedas kau ni ha, besar pula aku ambil eh macam aku habiskan makan roti ni pun dia punya nanti nampak ni bread ini dia punya breadstick yang spicy tu Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kau mana spicinya? Rasa ujung-ujung. Sedangkan aku tak makan pedas pun tak ada terasa sangat. Next one aku nak rasa dia punya spicy flame chicken wing. Ni tak nampak spicy kan? Bismillah. Ni tak pedas langsung. Roti ni pedas lah sikit. Roti ni ada ada rasa tom yum tom kalau spicy tom kan. Aku rasa aku akan rasa ni classified chicken. Bismillahirrahmanirrahim. Lupa kan Lupa nak tak cili flakes Dah habis satu dah Aku rasa biasa je Tak ada rasa spice pun Okay next one Dia rasa flaming tuna cheeseburger crust Ding. A little bit of tom yum I think Aku nak dapatkan cheese dia ni Bismillah Look at the cheese Hebat Mula jadi muak eh hmm. Apa kali dua Dedede de, de, What can I say? Tak pedas pun. Rasa macam biasa je. Cuma adalah rasa sikit. Sikit sipi-sipi. Dekat roti dengan dekat dia punya ah, roti pizza dengan roti ni. Uh, rasa macam tom yum, tom yum spice. Kak ayam ni langsung tak pedas weh. Sumpah tak pedas langsung. Ni pun tak pedas. Hmm. Tapi aku dah kenyang macam mana ni. <sighs> Ayam ni boleh lah kalau nak makan kali. Aku rasa aku makan lagi sikit lah ayam ni, roti, pizza, okay. Jom. Bebel lah. Tadah. Bismillah. Bismillah. Ayam je aku boleh makan bagi besok ya. Kalau makan roti, pizza roti macam lagi kenyang. <laughs> makan dulu. Okay, aku ambil yang kelas fried chicken. Takut nanti muak pula makan tuna tu sebab ada cheese kan. Dah kenyang lah katakan. Okay, marilah kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. lagi sikit lagi pedas tu sikit-sikit je rasa untuk aku lah kalau orang kuat pedas lagi dah tak rasa langsung pedas tu pada dia punya pizza tu aku rasa kat, top, kat sos topping tu macam rasa tom yum tom yum pedas dia tu lah uh, ah, Roti dia pun sama Dekat ayam tu kurang sikit rasa dia Tak kuat sangat Ayam tu lah paling yang tak pedas langsung Antara semua Sedap okey lah Rasa dia okey sedap Boleh diterima tak, Tapi macam kurang rasa yang original je Tambah spicy Macam tak ada spicy sangat pun lah Mana pedasnya di mana Kalau yang tak kuat pedas mungkin lah akan rasa sikit pedas dia tu Tapi pun bila dah banyak makan baru akan rasa Okay kalau korang nak cuba korang boleh cuba tak ada pasaan, tak ada bantahan untuk korang cuba. Apapun korang jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel aku, okay? Subscribe percuma je guys, okay? Itu saja. Selamat Hari Raya. Tak lama lagi nak Hari Raya tiba. Aku rasa tak ada dah aku air, air video ayah aku tu yang ayah ada aku beli pun aku tak record lagi. Okay? Oh, je. Bye.